خيال هليك هليك هليك هليك هليك هليك إيه؟ تجيش قولوا لهم يا تجيش قولوا لهم يا تجيش l'agence, بركة في l'agence, بركة في l'agence وطلعة في صهر شوف وفقها